Welcome back to Obermatt Stock Investing. Today I have a stock pick for Herman and it's one of the IBEX 35 companies, AndesA. Also, it seems that I've traveled all the way to Spain to do this video. Just kidding, of course. I am though standing in downtown Granada, which is a very important historical Spanish city. As Spain is a mixture of old and traditional and at the same time very modern, this company fits perfectly in this setting. It is an electrical company founded back in 1944 that now focuses on renewable and eco sources. By roaming around Spain and talking to people, I've actually found out that together with a telecom company, they're developing a special kind of phone booth, which will serve as a charging point for electrical vehicles as well. This makes them the pioneers in Spain when it comes to developing the infrastructure necessary for electrical vehicles. So I've looked this up in peace and found out it's true. Also, as Wikipedia says, Endesa is the only Spanish company involved in Elvire and G4V, which are the two consortia taking care of the future of road traffic when it comes to electric vehicles. I also went on their website and found out that 6% of Endesa's employees own electric cars and that by 2021 they're planning on electrifying their vehicle fleet. That actually sounds amazing. So, Hasta luego from Spain, and good luck with your own stock investing. Back to Herman now. Mein Video-Editor Milos ging nach Spanien in die Ferien. Und um sich diese Ferien zu finanzieren, hat er ein Video gedreht, den er erfolgreich an mich verkauft hat. Er hat mir aber nicht nur den Video verkauft und damit seine Ferien finanziert, sondern er hat mich auch überzeugt, selber Endeso zu kaufen. Ich mache das obwohl ich von Anfang an vermutet habe, da, etwas, da, da etwas im Argen liegt. Und es ist tatsächlich so. Endesa hat einen sehr guten Value Rang, weil sie eben auch sehr viel Energie aus klimaschädigenden Quellen beziehen, wie zum Beispiel Kohle. Ein großer Anteil, ein Drittel kommt von Kohle und etwa die Hälfte kommt von der Nuklearenergie. Ich bin auch gegen Nuklearenergie, aber ich habe auch ein elektrisches Auto. Elektrizität brauchen wir. Und zurzeit habe ich den Eindruck, dass die Nuklearenergie zwar schlecht ist, aber nicht so schlecht, wie sie von den Börsen beurteilt wird. Und aus diesem Grund ist Nuklearenergie gar nicht eine so schlechte Anlage zurzeit, denke ich zumindest. Ich habe dann auch weitergeschaut und gesehen, dass die US-Bank JP Morgan empfiehlt, die Aktie Endesa zu kaufen. Und zwar hat sie von Underweight auf Overweight umklassifiziert. Ich habe dann ein bisschen weitergeschaut und, und versucht herauszufinden, wie wichtig sind denn diese grünen Energien für Endesa. Und wenn ich auf die Press Releases schaue, die man hier hat, sehe ich deutlich mehr Informationen über saubere Energie als solche über die Verstärkung der klassischen Energiequellen. Ich finde das eine gute Idee. Zudem ist es relativ rezessionssicher. Und das ist momentan ein wichtiges Thema für mich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Selberinvestieren. investieren.